kagomino okwekwasa mu kiseera kino ekyokulaba eh, ennaku letuyozayoza abayizi ab'ekibiina ekyomusanvu ebigezo byabwe byakomyewo namu abayise tubebalizaako mukama katonda ate abagudde eyo si yenkomerero mukama akyabataddeko akasumuja kuddayo mukola ebigezo bino ate musobole okubiyita omulundi ogujja mukulu tamala emirundi nga tugenda mu puroguramu yaffe ndi ttaala mm. olabye ah, oluyimba olwo olugudde oprogramu the power of africa uganda uganda mm. ah, uganda ekyali par of africa okusinza ku byolabye bigenda mu maaso mu kiseera kiro mm, teri marketed mm. anti kankubuulire mm. nange njagala waliwo munnamuwulire munnaffe bamuyita badde bamuyita tom mugerwa yafiiridde mu amerika yali wano yakola nnyo mu teresita n'akola mu new times yali ya gavumenti naye nga bwomanyi gavumenti yaffe eringa bebi mm. bebi atunuulira atamuleze embeera yabalemerera nagenda mu amerika abadde amaze ebbanga mutani wa muzeese kibaala e masaka naye baŋambye zinavuza emotoka naye nkoma mu kkubo mm. ngono mpaka dipi gundi aŋai nti wakuziika lwakuna seewuna mm. ate ngaomulambo gwakuleeta ddi kyovulanze saagala nnyo kweyingiza mu byamu olunaku lumu nali nkola mu lupapulo lwa munno ne babikampanga eh. nti mpanga afudde mm. ne tukwata omusajja bamuyitanga jose lipoota mhm. ne bamuwa sente agende emulago teyagendayo mhm. yakuba walagiwe mhm. munno nga tekuba sitoole nti mpanga yafudde nga mpanga mulamu era omukazi mukampanga yatugamba mm -hmm. mumpe ssente ez'okuliisa abakungubazi baza abazze hmm. mwakola mutya bamuno <laughs> bannamawulire eh. egundi eyo enkola nze nali sigina thats why ihave succeeded hmm. munnamawulire omulala yaliwa sports ne bamuwa ssente agende entebe alabe oba ttiimu yeethiopia yazze kyetwali tugenda okuzanya nayo oba yejibuti teyagendayo nadda mumwenge ate babafunanga mbekawalaki nadda mumwenge nakoma nawandika sitole mu mhm. taifa empya nga njogeramu ne kochi wa tiimu eno yabadde ayogera olusungu olumenyefu lumenyefu kuba boogera lufalansa mhm. yakakasiriza nti bazze namaanyi nga tiimu teyazze embeera y'obudde yagiganywa <laughs> nga teyalinje ku kisaawe was sure Ntieto kwa kujabuzi mbuli eh. eh, eh, kere nda. Niko tuja chukulu hati uro. Atemti ulupopule nchene ruwe tonda. Kakati nita chagala nyona iwa ngambi. Mm. Se ungu sina yukata na mzei se chivali. Mm. Chivali ambate conservative nyomo bigambo vyangu. Yes. Tinange gulu nafuse motoka. Nenku mamukubo bambiji. Verify inga ni mutavani wanga amanyese ka ungu. Mm -hmm. Tino umulambo kwa kuja next week. Okuvamo ewe wero. Ewe wero. Mm. so saagala nnyo naye watayikanikonfa tibankakasiza tomumugerwa yafudde bayinza okuba nga bakyakikiitanya byakuleeta mulambo kati mm. ombuuliza nti no byalibanga bya propaganda mm. abazungu bali very diplomatic buli nsi bagituuma erijja mm. gold cost yeriweyo ghana pal of africa bukina faso gonna amanya g'ensi ezo abazungu bagatuuma nga omuzungu ayinza okugamba ive never enjoyed edelicious meal like now agamba gwe kubali mumakaago ah, okusanyusa hmm. so bakozesanga tukiyita nemucalling oba baptism mu propaganda ndi eh, omusajja oyo profesa aitheon najjako n'obugalubindi ng'alimba omusajja ajja wa pulezidenti museveni n'amugamba ewaffe besiye taliyo teri senyiga naye abaafuluma naga nti njagala miliyoni bitaano kakati ate ewatali besiye oyagala byaki mhm. eh, anti besiye taliyo ate sente oyagala zaaki ekitegeeza baba balimba eh, flatering bukenya yagamba nti pulezidenti museveni afuga emyaka kikumi nembaga nti bukenya avuma museveni mm. omwana bw'aba akaabira amata nomugaa nti bamuwa ekidomola oba omwagala obaovumaobanga <laughs> akaaba nga agali munyina tegamumala mukidomola kyonna mukimuwe kakati amawanga gaffe e, eggwanga lina ekigiresedde obuzibu bubbi nabutalyagala nabuyozi ani abye kati tuwalizimu ogiraba nti abanyalwanda bo batunulya uganda kuba baava wano hmm. bwoba wali wakoleraku mu supermarket oba radio tv ngaeno hmm. nogiraba ekyagisuula bwokola eyo tegwa bwoba badde mu supermarket nolaba ekisudde supermarket yooli eyo tegwa kati kagame yayiga ebyayonoona wano byonna ewe tebiriyo bagitegeera nti kiki ono ekyamulemu okukola ffe tukirekitifying mhm. nti kakati ogenda notunuulira mu tuwalizimu nti mountain golilas ziri mu uganda mm. naye rwanda yazikolera ekintu kimu aziwe emmere ekitegeeza emisana bwe zijja okulya emmere ziba ku saidi ya rwanda eno zigenda kwebaka ewaffe ekitegeeza batuarists balowooza nti mountain golias ziriruddawo ziri rwandaoluguudo oluva ku saidi ya rwanda okugenda ku mountain golias lwatamaka olwewaffe ekikubo kyante abalambuzi tebalina webayita kaakati nosanga nabatunulya bwenti hmm. bagula baasi mbwezitambuza abalambuzi baasi muminisitule yeziguze how private companies ezitambuza abalambuzi toyinza kumanajinga gwe neweteekako nga utc yakulema gwe neweteeka peoples neekulema nogamba nti tuwalizm yetaddeko yali njawulo nti ofune transport officer gwe emipiira ogirabirire bali tuwalizi mu companies zibeerawo gweogenda hmm. wali n'okuba essimu abantu babeera luddawo ne babuukinga ne bakola batya ebyawano biri feeke hmm. nti oyo ayagala njawulo yokka emmotoka ezijja okukola tuwalizibu teziriiku musolo si kyezikola aa mhm. abazeeta bakola byabwe <laughs> nabagamba jo nembaga nti tuwalizi mutumupulaninga kuba nasoma marketing nasoma public relations mm. ono omusajja owawidlife authority bamujja boswana ono abaddeyo gwe bagobye mm. yabakoleranga biliyoni satu satu buli naku ne bagoba embwa waliwo alina okutuulawo ewali sente azibbe omusajja bamugoba omuntu atukolera ate omusajja namusisinkana emirundi egi naye nga naye ali aloga nti teyandabamu magezi aimetiratimani hmm. bamwyisa batya okukakana ngaagenzi oyo omuganda abadde bamwitaani mwedrifosolit hmm. bamujja boswana ne bamuleeza wano kasa yakola embwembwembwa tuawali sente embwa erina okugenda era namugaba bagenda kugoba wano kasitabalabe ewali sente ejjoogo lyabwe weriri yazikoze tabeerawo abajoozi bannanyini nsi ne bajja ne bazijjawo anti tebasobola bo babba bubbi ne bagenda tebalina investiment kaka negamba nti tuwalizimu nga mulina tuwalizimu mulina okutegeera organizations mm-hmm. nti temusobola kukwata minisita wa southern sudan nemumulaga ku tivi era bwoŋŋamba ekyo nti kyekyagobeza kayima nkikkiriza nga bamukutanywa shisha efulendire gundi poliisi kakati abo pulezidenti yababuuzizza what did you do this bawaayo kayima he was not authorize nte nababeeramu nze nababeeramu <laughs> nze what they know about me mu state house nali mmaze okutegeera nti muzeyi lisenizi eh. did you write Mhm, nze banteeka mu bintu bingi byentegeera olwaleero one time ngenda okufuuka press secretary spokesperson nga waliwo bastaafu mukaaga babatadde katebe why mhm. president yagenda e kenya ngaayambadde engato tezifaanagana olwekigere kimuluma nga ayambadde sando nengatta endalaekigere kyali kimuluma kakati bwatuuka e kenya ekintu bakiteeka ku social media nga yambadde nga tezitafaanagana n'ababuuza bo mukifo kyokudifendinga bano baagano badifendinga ne babateeka katebe but i told him bwe twagenze kenya we lost control mhm. over this mhm. abe kenya be bakikubye kuba wazize ku airport n'okolaki i cannot confirm nti abange bebakozeki bebakikubye mm. then what should we do nemugamba nti no nze ngenda kukola ekintu kimu mhm. ayinoti ehuman being gwe tolwala oli meto mhm. what is important okugenda n'ekigere ngaoli mulwadde to save kenya which is burning kiri very important than oh, ekigere but babakomyawo those people i found seated on katebe bounced back eh. another incident kabushenga yali amaze okukola nenakalema dieru hmm. nga puresidenti bwaba kulaga nti ekifaananyi kino akyagala tekifuluma lwaki nga anti bagala bangobe puresidenti n'atuuka n'okukebera mu kamera tukonfamu oba ekifaananyi kye mwekiri mhm. naye nga kabushenga takifulumya kabusenga naleeta ne poropozo mhm. kuba nakalema waali yamuga nti ekyo tekifulumi naleeta ne poropozo ppf vision ebekavalinga puresident nembaga iti cannot happen temumanyi kuwandiika omwana oba mange yaŋambye nti basonyiwe nemusooka okindekeremu yaŋambye mpa ekirabo kyomwaka nfe bulungi nemugamamaama sooka okindekeremu sooka okindekeremu hmm. kuba nze manyi the magama burning inside me kakati waliwo ekifaananyi <laughs> puresidenti bakabaka yabayita mhm. owa buganda n'atajja azizo abemengo balyaloga nti hmm. namekinga shuwa nti wabunyola alina okubeeramu tuteeke prominent ne banne hmm. natuuka nokugamba kati omukubi w'ebifaananyi fenna otukutte fenna mwetuliyes hmm. ekifaananyi kyafuluma owebunyolo talimu nakalema babuliddeono ne bakijjamu alemoni misa mirundi weri zimayi foto nga museveni tasobolakolagana ne kwabusenga mbubagobanze mbumbasonyiwe no kakati puresident yabuza ekifaananyi eki yampire tugendayo fenna mhm. nze nga munyonyola professional mhm. tiekifaananyi oyinza okusangawo sipeesi entono ne bakikuropinga mhm. nabuuza kato isthat what happened olwo bali bonna beganye nti tekyazze baanamwe muli babi kakati kata nyonyola atya president kyava ŋŋamba nti misa mirundi mm -hmm. i usually agree with you this time i do not eh, you don't know what is eating you eh, ekitegeeza bano yali amaze obubategeera nakalima akubira ka busenga essimu ebifaananyi ne babijjamu yaŋŋamba misa mirundi tudamu not gon to agree with you you don't know what is eating you omulundi ogwokusatu bampita nakiro neŋŋaana okgendayo mhm. amiria naŋŋaa nti pulezidenti waali mwewaze nze amagezi genkuwa mwewale kati munyiivu nnyo bukenya agenze amugambe mhm. nti nayogedde nti agira munyonyi yabasabaze okuva e london <laughs> to disclose mm. the travel arrangements of the president is reasonable humayalating era bwe yampita neŋŋendayo nambuuza nemuga nti nzayihere puti you i created diversion people saw you in london oyina mm-hmm. enyonyi bbiri why did you travel in the passenger plane mm-hmm. so the military ranga me to create a diversion an explanation for you mm-hmm. ne nkuriatinga story nti weare testing economy gundi class era next afterwards no minister will travel by business class is that what we said earlier or before nemuga nti mujasi yakubuulidde omwana namutya omwana yajja namukubira sente namuga ti aitoodi mirundi nga nakalema liwalyoagamba ah, ah, ah, nti kuluno bammaze nabatamwa nnyo mange tabamanyiesidentnasiima ne mbagamba nti omulundi omula twetugenda london ne baddira kamera ne bagiteekamu enjaga batukwatireyo katonda agenda okutuyamba keyankubira esimu aŋŋamba nti amuvere sin on the ground siina bakozi mhm. kati mwabalaga elondon musoke mukavalinga ebyasetehouse mubituweereze mulinyenyonyi kamera tebagikwata musetehouse ngeri mwenjaga mhm. nembaza ku reasoning you see those soldiers liked me mhm. even today banjagala nnyo bo bategeera nemubuuza njagala nnyo yategeera kinkolera kitaawe nga bano babi bano baffere ate babi okubogoleza tebali kubata ku pawokakati anti bamuzannya bati ekyo kyafa ekyanakalema kyafa ekyo kifo kyanakalema kifu yayaza nayanika mu ttaka kakati mhm. nabalizaninga nembaga nti look if this man really new nti enjaga eri mu kamera ye ngaamanyi nti museetawose mulimu ebyuma nga byetusanga ebweru hmm. okukebera kamera yali gijeemu ekitegeeza eh, enjaga eno si yagitaddemubamukwasiza kamera ndala era bamugoba bwetuddeyoko netubuulira abaana baffe baanamwe muli ddawa mugenda kuddawo mwe bannakalema nga tuddeyo andi we narrate these stories to our children and wives and relatives how are you going to make a future alliance kisinga okundiriza obuzibu president abalabe be tabategeera kan museveni understand this nebwekimubulira takitegeera tekikkiriza si kike si generation ye cannot si museveni is not a mafia cannot understand these things emafia yabetege omwenzi ategeera abenzi omubbi ategeera ababbi museveni si mafia naffe waka babitukola waliwo omukazi yagamba bbaawe nti omwana mundeetereko wazaddeyo ojja kwekwasa oddeyo yamuyiranga kyayi wano n'atoba nti omwana anywa yeeyiira nga tamuwa okutuusa omwana lwe yashirinkinga n'akogga nga talya naye nga baaka ate gwe gweyinza okitegeera nti ono omukazi awa omwana amata negamuyiikira nga taganywa si generationi yemuseveni si mufere era nze mbagamba nti museveni katonda yamukuluku eh, mitima emibi abaana abo gye balina ne museveni bamutta kakati kyenkugambanti hmm. tewali muntu alina magezi wa polisi asobola kukwata minisa fulemufulendire kantry n'amulaga ku tv bwekiba kyekyagobereza kuba mukazi wange yaŋambye omu bakayima bamugobeddemu nga badde ajatamidde nemugamba ebyo bya busiru nze omwenge gwatandika okuwunya mu statehouse nga mbakoledde emyaka kumi ngaomukoota ayagala okudduka ne 5 biliyoni yembwegende yo teyina baana kakati eh. ekyo bwe kiba kyekyagobereza kayima yagiri nti ekyokufulumya efule eminisita abeeyanjulidde ate nemumuteeka ku bifaananyi nemudira abazungu nemubateeka ku bifaananyi abatwalisi bagenda kujawo wan because it is not mandatory to come to uganda hmm. bali eh, kenya eranga nnyo kenya eranga nnyo tourism tanzania eranga nnyo tourism mu uganda sente za tourism mubbanzibe temulanga hmm. nobya busiru eh, kakati ekitegeeza nti uganda Rolex jenalaba yes. kabalanze bulungi ne kuri nyanyo nyi kulagalunda kubanga omuwalo nabe nacho tebamu ayo sente zimutwala half family raised money chuwanda najjo no mutwe gwe kwala ivo mumu bempale mu kimuji <laughs> why do you reap where you did not plant <laughs> namula bayogera oyinza okusanga nga kati ate sente bwebamala okufuna mm. ono omuwala bwe yafuna publicity mm. sente baziyo ntwamutwala ekitegeeza eh, uganda yeeranga yokka we would be happy because toyiza kanti ate rokodo avuma ab'obukete mmwe kyemukola mukola bukozi twagenda nze purezidenti ekirungi kuba yankolera hmm. yankolera e, e, e, exposa nti edduuka libeera ku mu bulaaya oba bba this is a bar for homosexuals Eh, eh, nagenda nalaba ne mu libulale nze nonya nyo ebitabo mm. nagenda okulaba nti bookshop yaba homosexuals era oh, nagulayo ekitabo to understand them you cannot fight a group mm, thats why this people to fight museven tebamutegeera opposition ya uganda tetegeera museven and it has not taken time to study museven kakati bwobuuza bano abaana kati abakuba oluyimba olwo olukulaga babawa sente emeka firimu okugizanya this is why nasanyukidde nnyo muhwezi meke hmm. gino muhwezi hmm. yataddewo ekibiina kyabavubuka e, e, love for uganda yero use something like that hmm. love for uganda not poor youth uh, love for uganda whatever yeah. they do mm. that's love for uganda good that's very good mm. era n'abaana n'omwana wange namubawadde naye agendemu kubanga bana be balwanira ekyeekyo so noomubbi ayina bas ayinakyo omwana wa myaka tanaweza na myaka ana akuganyiza obugaga bwonna bwajoka abantu bwebajjagala bwatuwandulira amalusu <laughs> kakati ekitegeeza mm, power of africa batuumatuyes power of africa, africa. si ekyo kyakirwe yakyogera buli nsi yagenda ajogerera hmm. these europeans make flattering comments but you can jump on them hmm. nti amin bamuhostinga if you read my book the state house cars you read it nkubuli kuhosted abangereza tubadde nabo wan okujako akenyimbako nakajeemu akenyimba hmm. the politics and music in uganda kubanga mutawani yabwerere eno mayika yazigirite saga nebwe ogisongako bambyoka simanyi osiima <laughs> mm. weri zizigidi zigidi aliwa eno mayika yazigirite saga bagulanga mugule weri zizigidi bwefaama nekubalula nenkukabala nenkukabala nenkukabala wiriki nenkukabala wediriti disapia nenkukabala mama yankuza it will disappear like yes. Eh, gonoria hey. Eh. do i fight in music in uganda the life of music is in uganda is comparable to mosquito life seven days ngefudde enfu enfu enfufu masta blasta balwanira tampeko yamalwa abadinka ne bamutta bamubale bamutta ebwayiisi eh. eh, eh. anti kyenkubuulira omanye ekiwempe mukirandulula bwekiti mm. red carpet mm. the moment you singa mujja mu kizinga kiba kiraga mu motoka all of these liberties that are being threatened bitegeeza ki nti museveni yabiteekawo ate kati bamutuusiza ku mbeera ebijjawo era fe mu revolutionary politics batugamba if we want to defeat a revolutionary mm. force him to do his early achievement okulaba ngaasazaebyoyaleeta eh, eh. emirembe museveni yaleeta emirembe museveni yaleeta emirembe kijjeewo if you want to defeat a revolutionary you force mutwaneddu naye okimanyi nti nno abantu abali mu gavumenti ya museveni bebalwana okulaaaebo bamutiisiza nti ye gwe bakyaye ye si gwe bakyaye bakyaye bano eh, abaana bayinza okukukyayisa ku kyalo eh, era abantu bekyalo ne bagaa nti mirundi kakemu kabuli tulage ku baana bano omwosi Eh, mirundi kakemu ka buli kyekiri wano isnot museveni the mafias ugandans don't hate museveni museveni is uh, eh, popular still people but the people want museveni to akwate ku baanaabo bebaduke mafiaent alina abasajja be abaliroyo gyali olaba omusajja kirunda kivaidinda tomuwulirako nziro bwowulira gundi luhakana lugunda toyina kyowulira bundi bakabwigiri abasajja balikiri hmm. naye abavubuka bandu lwakibagabamera ne balowooza nti mane batmujano nga tumuteeka wano nga sikukuba nenkutta sikuba nenkutta eh? balina aloganse eya ssente balina endowooza egamba nti we went to government feka and esalale mm. which salale you talking about we came to government for commitment because we support museven singa omusajja nkuba omutayimbwa mumutwe muno olwakakofiira kalimumpaki nti muhozi yeyaleeta gundi ono tumwebase mu gavumenti era byonna tumwebase byakmuhoozi gwe bivunaabaana bajja kudduka temuyinza kujooga buli muntu enasali njagala kutunda somero kakati nasali mujjeewo mutadde wali gwani kitawe yalwanawa kati programu nzijje ku redio zijjekuba ba omutwogo bagwase sinzizavu kyengiti yefusisi going away and living behind a salary of 50 million change ekyokuvanamuve ku bujoza obujoga abantu anti kakati nkubuulya nkugamba nti museveni bano tebamusobola naye museveni bwanakkiriza abaana bano ne bamukyayisa abantu naye nakkiriza na nti kakati gundi oyanga nti agenda kumpabira tamanyi nabaaloya baana bange oyo simanyi gundi ani kibuuka bukedde yakuba sitoole nti abayimbi sente zebabawadde okusasula ebivubiro bya bobi wayini byatayimba zibatabudde that was bukedde ne mbagamba nti gwe kibuuka bwogezaako n'ogamba nti bobi wayini ebivulu bye bye yali agenda okuyimba tabi one you are sealing bobwine ye mumuwaddeyo afe fyuca eribalamula etya nembagamba ekyokubajja bakwata mu fyuca bajja basiba mwayise bobi waini naverifayinga ebivulu abamugula okuyimba n'atayimbakaakati ba obuzibu bwe bayina hmm. bwe mmala okwogera ne bawawamuka baliko abaana bato bebakuba enyuma ne bazuukuka <laughs> kaakati apapala hmm. eh, mutabani wange roya yamugamba youcall press conference and explain that will not retract what he says he is not his practicenowhat im telling you is in the future you made a mistake mukulutamale eyo nga tuvuddeyo kooti ova apiiru bagiwulidde baleese aboludda olwajulira hmm. ah, ne baleeta n'oludda lwa gavumenti lwasembyeyo hmm. naye hmm. oludda lwa gavumenti lwakkiriza nti ddala etteeka lyalimu ebirumira era baliisa nga waliwo obuwayiro batagoberedde osuubira nti okujulira kuno singa abaawaaba banaakuwangulapresident tayolekedde obutaddamu kwesimbawo no eh, anti bali ku porosija nawandikira akatabo kange nempaga nti again at crossroads mm. because our people don't know the argument mm. bwe baali bakola constitution ya uganda bagitekamu ebintu bisatu yes, tuyina kyetuyita transitional provisions mm. nti buli myaka kumi gavumenti tuleeta akakiiko ka constitution eh, hmm. eyo constitution egisangawa etali fainal kuba nabo baali batya nti ekola oba tejja kukola mm. netubeeramu ne entrenched provisions ezeetagisa e, enkiko za disitulikiti ezeetagisaki ne mubeeramu nane entrenched eza paalament tusaadi zemajority mm. kati ekyemyaka kikyusibwa what you are talking about is a procedure sika nti kikyusibwa e, e, kooti ne bweragira olwaleero nti kyayisibwa bubi baddamu ne bakitereeza muba muyambi babaka paalament kuddamu kulya ku museveni sente Ninga baddamu ne bakitereeza. Ne bagobera amateeka matuufu. Lwaki tebakiganye? Lwaki tebagobera amateeka matuufu? Anti nkubuulira nti bayinza okubanga bakikola bwe batyo. abo tebaaliyo muko tebaaliyo <laughs> naye ekiri ekyemyaka gya museveni egyokuwogengera ekyo egyababaka ba paalamenti tekiriimu mu constitution ah, kyekyo baakikuba kati the argument is not that the 75 years is not amendable the argument is the procedure to amend it omunnyo ogutekebwa mu nva mm. naye okuteekamu ddi nga zitokota obaki era kooti ne bwebagamba nti mukidde mukitereeze ejja bagamba mwaligoberedde kino nakino nakino muddeyo mugoberere kino era kiyitemu kuba museveni tusadde majority mu palamenti akolaki ababaka ba palamenti kakati gundi bweyina nti bo baayagala ogwatte ekyabwe mukiki nabo eh. bakuba emyaka musanvu ngaekyabwe eh. tekiriiyo ye mhm. naabatunuulira nasooka ayagala ekyo eh, kiyitemu yes mhm. kubambagamba mm -hmm. nti emmotoka etatisse kabindo eyita kuba traffic etisse akabindo bagikwata kakati bano ekyemyaka omusanvu tekyaliyo mbubagatte byombi museveni alwanirire ekyobusiru kakati the issue is museveni mumwongera kukola ki kubanga hmm. temuliko mugamba nti emyaka eh, eh, ekitegeeza yegwe mutya nze nze sibadaliga nkugamba oba wali wakikumi oba ku luno tukutwala the, more, the more you fear museveni mm. as an individual mm. the more you are telling his supporters to stick on him onoomwana oyo yonerugamu nawera pologulamu zange baali bamusenezidaka awerekembabe bamutere basi bazoknobuteribwe babuke wayi kyamulema okukola ate obusolo gye baali balina okunzita nze nonzita yali nsanze nga kubulire ne mukyala we ekiro nga buli lwazi womulambana ekyogo nendimufumulirwa ddala mutwekirumi <laughs> sikuwunyira mu nyumba nekuwunyira gyolaga yonna yokirumi yosinkamu esimba human being nalinja batabaaeranebanereka munyinza okubasaza abaana abawandula endusu gizobasaza abaana abalemanyiz nemumeza emitwe esatu omwana oyo nawumulako natadamu kuyonjokako tebalizemu kunepankirako nkubuuliza eh? weriiluku atasi <laughs> so kakati nze kyembabuulira mm. nze bino ebintu byonna nzize mbibagamba mm. kubanga abantu abamu bagenda ne bagamba nti mirundi atukanga mirundi avuma mm. siina kyenali mbagambye nekitabeerayo akatabo kano nakawandika forgotten my country dated sunday 21st july 2014 completed at 3 pm nakawandika kumbabazi <laughs> eh, from crony prince to comona nakawandika kumbabazi neraba bwempandika ku mm-hmm. museveni nabaga lwaki museveni abawangula nona jamukuba ngabwakubye besiji nabanajabwanjamukubabwani eh, taliyo ize creation of bana bano babe mu 7 cent eh, ayimbe eno mayika yazigitite saakaakatosubira eh, tino singa otejirwamu enegoba ekiteso kigenda kuddamu kukikomewo babaka balamuzi bagenda okulya sente milioni la bibiri kyovula akadaka yagenye nti mukomyewo wamangu political reforms ngaamaze okugatta palamenti aba fdc nakyo ku kakiiko mhm. kubanga naba palamenti kasita bagamba nti mukomyewo ekiti mulete political reforms odisireti ako nga makuti ya museveni ayiwa bwatagayiwe tebakiriisa kakati gwe bwotandika okugula mukazi wokuba akaboozi ayawukanyawa ne malaayo <laughs> naye nga museveni agenda ku budaala n'aboogerera hmm. naye buli kyebakola kyonna nabagamba nti once a system an individual humiliate those who deliver committed and dedicated service to it o him o her he ends up using masonaries kasojolo ngaabakkolerayes kubanga president abasajja bano bamanyi nti ekyemyaka ebiri kyagaana balinamulya sente ababaka ba palamenti kibayamba nnyo singa etteeka liddayo olwo nankabirwa nga atandika okutambula namakutiya ga ssente bwe balyagala nnyo basaba katonda bajja mbatwali mu busajja bwange abalamuzi basale nga bawunze <laughs> bakiwunzikira ewaabwe zino political reforms nazo bagenda bamulinda bajja mulyamu ssente obatte wali osobola omusaba sente abaka bapalamentbaali bamanyi savaivo nti if you dont deliver upc is going to collapse papa ali roma lwaki afuga ekereziya mu nsi yonna n'abakristu abo wansi bakimanyi lwaki abalokolebwemuli nti omulokole eyanywedde omwenge pasita ngaabadde muwamaanyi nyo talinnya mu kanisa bamuba abantu kakati the moment you don't know nti abaana n'abazzukulu tebalya mbogo abaana n'abazzukulu tebalya nsenene n'omukazi alina olubuto lwaffe talya nsenene why do these people believe in this nkabakyosebobakyuka buli muntu buli akoledde musebe ne bamuba ne badduka buli oli sente ne basiddusaamu omulina ne balirowoozezza omukootonoyo nalowooza nsobola ekikwata mutya <laughs> teyatimba ebipande nga buli wamanda avuma ate sezaalawe ye yalina ideas nawandika katabo the fat cats omukoto nga teyatabuuka nnyo oyo noona kyani baliryo kiyoolawo bakiyoolewe odduke gurupu yaabwe yali erowooza bali musanvu mm. tebajja kukwata power nga beyambisa ssente naye nkaabateera ekyo kifubalina kudduka buddusi singa pulezidenti amala naaviirawo wano abaana abatwalizakitebasobola anti buli akoze nabo bamujooga nebba nakyobe nakwata ekkooti ye naddayo eka kubanga yasinga omusango nadda ejogo lyaddayo naliyitiridde naddayo eka musisi nibagera nga pulezidenti ajja muggwanga nebamuwayiriza ababanga mu sente entw eya pusi yagamba pulezidenti mm. mbwoyo omusajja avuma musisi nkyolakisenge kabonera watono kati mubalabayo kajina yajjanga ne musisi nalambula kampala ngaalimu erikopita kajina omulabayo yadduka dda mayembe owalubaale kasaba nga agenda okufa nga amayembe gadduka ate lubaale ajja kujjoba nga ogenda kufa apaana aba yatema dda ati okufuuka malongo <laughs> ate tolya bwagamba eh. akanyomonyomo wonyomera asula munju kanyomonyomo nze ndikuta ndikwata mulala kanyomonyomo eh, yaba yatemye dda era ogenda okulaba nga jjajja takyayina kyayina hmm. kati abagezi ne bateekawo akazzukulu akato jjajja yawunga naye akato kalaba kati bano baali baluwoleza mu ssente bwavaana tumufuge mwali bafu nja kubaka omwana omwomwasa omutwe yalayingirwaleka yenvelopusi lwaki toyamba president museveni eh? nokomawo mu singaponoba ah, ah, nga osobola okumuyambanozibula abantu abamuyambira gyendi kati tuli basajja bakyinza okuba tuyo omwana nemutirawo obusungu bwembayinako bagagga nnyo naye buli wamwajoga wayina nebaasi ezizisooka okutikka eh. kankubuulire mm. abakomanoresi bwebajja wano kikongo yafuna ku bantu abajozi babatwalaolukigongobwabulimwalibitabulimwalibitabulimwalibitabaana bajozi ensikati zamwana ono pulezidenti nagenda agamba nti abange mhm. omusajja kamulu emasaka baasi ze bazookya mhm. kamulu najja tugoba ebintu pulezidenti nalagira baasi za kamulu bazimuddize mm -hmm. nga tebayinza zimuddiza kuba lutusi ze bazitwala dda bukavu daisalaamu bujumbula airiwa abajozi ah, negaso ne bamubba nzeyo sisiirabangako sigirabangako erimu abajoozi abagamba nti buli kamu bakabba nakabanaabwe nze manyimbiziyokayo eri akaana kayo kati kamulwaliruddawa yafa abalabe balina baasi bugebo bizuna tebyeraliikiriza hmm. tamali atakolangako nabaana bano yatabamanyiate tewaliko bali bajoza agenda museveni yawonya aty abantu bano nze mhm. hmm? nkugamba wano hmm. nti ate okyamulabaye kukumi yabula dalinga omuwulire ayogera lwaba abaana bawulira boogera ku bobi waine bakwata nesente nebazitwalewa bobi waine bakuuma obugagawawulideko abagaga bavuma bobi wainembufe tumuvume tuli basirufe bakuba amayumba gaffe mutuyitate balagawo ejjo ogulioka nebekukumakanolekakuba abantu mumawulire nekabonoona fe tubakolere bakatwala emisinde bakakuba ebigagaveewo kasajja kagagga ennyo bakagga nnyo sikangu kakugenda museveni ategeera sente zaabwe yeewuunya museveni anti nayeyebase naye bajja bakomyawo wano kunjogere buli lwenda bakitattanina gwendaba waliwo gwendoota nga bamuleese bamusibye enjegere bamusibye nga kitattanga jogoli bamugje south africa ajja nyonyole byeyabba kubanga babisa bujoozibajja kutuka bajja bakomyawotumulabe ku kisaawe ngalinjogera alinga kitatta <laughs> nabagamba wano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 Such a leader is very difficult to understand and fight out of power. musebelewa alinga muzanyi wa matatu bwaba hmm. azanya matatu wa mukweka amukumira ddala wano tewali kumulabako ajjayo ah, ah, ah. obujjaka kaadi surprisingire nakubaawo eh. mhm. era kino ekifo kya nakalema teyali kimuwadde yalirese eh, eh, omusajja atamanyiddwa nakumanyibwa naye ono alimu ono bituli bingi ono bituli bingi ono ono bituli bingi tasobola oyo bituli bingi awo purezidenti yagudde mm. oyo bituli bingi ndooza yadde amunoonya wakulaga eh. ayinza okubanga yamwewonyeza oyo bituli bingi oyo tujja muwumula nnyo onyisansaliisbecause lwaki museveni si mwangu mm. nkugamba mm. this is so because he does not base his political survey capability on anybody but himself alone.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 This explains why none of the defectors to date has ever weakened his regime. In fact, they end up weakening themselves. Milton Neopater, for example, never carried out a single cabinet shuffle on the, on the two occasions he led Uganda.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 aa museveni akola atya ku bantu anti kyenkubuulidde nkugambye gidandi yali w'amaanyi yagenda naki mbabazi yali w'amaanyi yagenda naki basekuziba ddagala tebaliiko lubaale tebalina ekisire ekisire asigala nayo <laughs> eh, lubaale asigala nayo bano basekuziba ddagala banasekula ddagala ki nga tabawadde infact the moment you leave, they leave museveni they become powerless eh, gwe yogera yamuduse kayina amaanikubanga yetewali amanyi future plan zize nze nalaba bukenya nga akoze ttiimu eyiye mm. nendaba mbabazi nga naye akoze ttiimu eyiye bwa pulezidenti mm. tumukunde nampita nanga nti wa bwana mirundi nze mpulidde mu musetawusi pulezidenti alonza abantu babiri singa konstitution ekaana okukiwuka naye ffe tuli mukuku banatuteerako mu kkubo <laughs> kyekyamunyiza mm. mm. bayogera nti pulezidenti hasanointinze bukenya nembabazi kakati gwembuulira bukenya aliki yafuuka dikula <laughs> buli ava kumus nabana abaana bano yaja kuduka yajogenyoyo aja kutemabaduke nga takyayina bantu bakangayoteyategeera museveni anti nkubuulira wano nenkugamba hmm. nakugamba nti abantu ba mirundi ebiri abakolera pulezidenti we have what you call eh, nkugamba nti tulina baliolist hmm. mu nsi tulina betuyita baliolist the mirundi is ah, uh, this is where i belong realist study and understand the deep context of an issue depending on the prevailing situation mm. i cannot for example expect president museven to retire before certain prerequisites are in place. I cannot expect Museveni to hand over power to a hostile group like FDC or a disgruntled DGN like a seducer who are paying for his political blood. They are, by composition, a group driven by malice and vendetta. It would be foolhardy to expect Museveni or any other politician to hand over political power to any other party, be in DP or whatever, after after uh, spearheading a bloody struggle. The question would be, why did he fight in the first place? Was he a mercenary hired by the DP? Realists, therefore, see things as they are, not as they wish. Hence, they have a realistic view. Uba, bagamba. Eh, Musabini akwato buyinza buwaba DP. Buwaba kubia koloreyo, musajia na ajikuwata. Ate ya ajituwale, satiyo ya ajamba, ya ruwani rachi. Museveni yagenda Mozambique mu lukumi lwenankaaga mu mwenda nga gibulirirwa amubuliddeko bamalayika ga butyeri nti bali bobulu bwa DP. Therefore with or without the rigging of elections Museveni would have snatched a chance to go and fight. Kubanga yali yakyetekeratekera dda. He had realized at an early age nti okufuga Uganda kwetaagisa muntu n'agikima. N'atandika okutendekebwa. Era omusajja bamuyita Zubairi Bakari mm-hmm. omugenzi. Yanyumiza n'angamba nti ffe mu nsanvu mu etaano. batuweereza museveni yatuweereza tiimu ekuva e mozambique netambula uganda yonna to find out the suitable area fegerirawo the chose lwero 75 ekitegeeza puresident yali yategeka dda okuwamba eggwanga lina alikulembe kakati ndi realistic fwe balioristi besiye nebajjayo empapula ne museveni menya besiye muwangule museveni tasobola kuwa besiye buyinza ani yasobozesa museveni okulinya ennyama ddala bwegatina okugenda e mozambique nakimuto omuntu wewaamu ekintu ng'oli muto anti kugaa yasomanga ebintu ebyo era mu kinaana bamuvumanga oli gundi benifansi byenyima yaga nti kasiibanga mu bitabo by'abakomunisiti nasadinga bamawo baani baani n'abadimayalinga instead of going to makerere university or to yagenda daisalaamu at that time daisalaamu was the center of political activity boniface byenyima eh. yafumatinga museveni eh. okumufuula ekyo kyaa ah, ah. naye amuva mukinana nga awagira kuteesa nti kaberanga mubutabo bwabakumi nsinga kasoma ye yanoonya abantu abamufaanana bayagala okufaanana ate efamiry ye yali njavu yali mwavu kati yatwalaulaga esimu yange olabe esente ezijje buli muntu ajogeddwa abaana bano mu gavumenti aweereza sente era nembaga nti tuddinganye banzita eh? bagala mbakubembakubemba babiza eddala mbakuba omwana oyo atereereko omwana oyo ajoganya abantuyalingagga eh. e ah, naye alina determination yasaba nabusabi ogende mozambique bagenda nemuganda wakawanga semwogereemuganda hmm. wakawanga semwogere yanga nti museveni mutya waliwo bakiyita dehumanization hmm. dehumanization kitegeeza nti bweoyingira mu system oba majoobaki hmm. bakugjamu obuntu naga nti watuukanga okunywa amazzi ngaebisolo biganyweddemu batuwa biskuit nga bwomugabako biskuit mweba bawadde abavudde mu univesity biskuit ne babayigiriza ti enyonyi za potico bwe zikuba bwogwa bwoti tezikulaba mwetemukyalina determination abaana baffe tebalina determination kisamba mugerwa yasogolanga mwenge yafuuka profesa oyo bukenyaga nti wipop tawe tundi nyina yatundanga mwenge mwemumanyi kubba bubbi omwana yajja nga muwafu ngaawunya olwomu nabba nakakola nafuna basi nafuna amahoteri nafunaki najoga ensi yonna najikuba ku ttaka kati oyo abaana be bayinza okusoma bayinza okubeera gundi yes obujozi bwokka bwalina mutwekanekakuba muli nekonoona abantu bakakubaono bakakubaono bakawa sente nekakuba abantu nekabamalawo nekagagawala kavundu kayitirivu <laughs> nawe okkiriza ti obusajja obwo bagagawadde nnyo mhm. kakati nenkuga nti abo be baliyo lisiti be baffe nenkuga nti eriyo be tuyita ba roland dwellers mm. these are people who are not in the corridors of power mm. but have a clear view of the leadership though they are not part of the regime, they have a clear understanding of all political players, including the president and other players, and the political landscape, mountain, the mountain dwellers. Katuina betuita ba plain dwellers. Mm. Nti if we want to see a clear view of, of Chibuli, you stand at a distance. Owe wa mutaga, bamuita bati? Ngagwe. Chibuli. Ewa. Ali ewa. Ewa. Ewa kakungulu. Mm. tamanyi talabanga kibuli kubanga ali kumpi ali kumpi tasobola kulaba vyo omuntu ali akabunso tatunulya nga kenje ya lubaga akulirawo kubanga awo hey. ulengirawo ngo awo betuita mountain dwellers tebalaba mukulembeze yes. balorand dwellers they have a clear view of the mountain balengera omukulembeze mutegeera ali ewala yategeera omukulembeze omugenyi yategeera omwana bwakula mm. omwana akuze mm. mugenyi mm. kakati tulina bantu ba mirundi ebiri mbabazi tamanyi museveni tamumanyitamumanyi mountaini dwera asula ku lusozi eh, ate yalimwambadde yalimwambadde abamutegeera bamwambala gwegenda obuuza ekigongo obuuza essale abo bamumanyi olaba batagala kigongo ne bwaba humiliatinga banabaana bebamuhumiliatinga aleme kubeera chairman weelecto commission era batuliwo abajozi sente baziri mubalage museveni nti bebakoze walaba kikunda mugamba nti haj abaana bano bebakutaddeko omukazi we bebakuba mumawulire era wasakonde agenda kusakonde omuluno eh, kana kawula akakola mu ntv nga bamwonoona aleme kufuuka chairman nemugamba mukama wekunga oli mu bino tajja kkuwa naye olunaku lumu balinyweza abantu bebajjabakomu bamuwerete wano banne tebalisulate byali bya bulimba kumukuba kumwonoona nti gwe alina pulobulemu za famire yo kani yuli kubanga buli akutunulya yenna atunulya byabakazi e, ah, ah. <laughs> kakati nenkugamba hmm. nti the mountain dwellers These are people who are very close to the mount, the apex of the leadership, but never bother to understand the president. Do you only realize the real personality of a leader after being sacrificed, offering from grace? They worship their ranks and take advantage of loopholes in the law. I have heard General Sejusa supporters saying that being a general is it is only President Museveni and General Tumwine who can try him. Are there no other officials? They are politicians who serve certain purposes in the infancy stages of any regime. They naively even fail, fail them to tell when their importance to the regime is declining. Bano ba mountain dwellers tebategeera mukulembeze bamuliraanyi bo balowooza nti mwangu wakujjawo eh. nange kankiyingiremu balowland dwellers balaba ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ali ekibuli alaba namirembe eh, yes kakati ate ono ali ewamutajaaza oba mu balakisi ya poliisi ensambya hmm. talabanga ku kibuli waggulu akulirawo